Cada parte quiero ser la cola de todo, Pero estoy bastante plano que no te gusta el sabor que tiene el alcohol Prefiero ser la polacita que te acompaña cuando estás peor Y también cuando estás feliz, cuando sea el momento de reírse sí. No soy migrante de H, solo tengo los relojes Tampoco soy nuestro shorty, pero se quedaron yo Esto apenas va a empezar ya, nadie me va a igualar ya Ni siquiera